Адом Филмс Сумат. ата а атпай қайда кетіп тұрсыз а атпай қайда кетіп бара жатырсыз а ана не нетіпті соны барып нетіп келейін немене а немене нетіпті а а ақ жол абайлап жүріңіз мынау немене керең болайын деген ба пенсиям түсіпті Бар пенсиямды алып келейін атам мына жүрісімен қазір келмейтіні анық марат ол кешке бірақ келеді сонда үйде ажар екеуміз ғана ажар ажар е мынау мынадан мықты е сенбесеңдер қарасаңдаршы дұрыстап мынаның күші мынадан мықты деймін мен сендерге мынау оп оңай жеңіп кетеді ой сенбейсіңдер иә е мынау бар ғой мынадан мың есе үлкен е мынаны жеңіп кетеді ой сенбейсіңдер ә ә менікі дұрыс болмады ә? кішкентай балалармен салғыласып жасым болса келген үйленетін жасқа келіп ал мен жүрсін болса мынау е барып кешірім сұрайын е е балалар е е кешірші е кешіріңдерші е сендердікі дұрыс е дардай басымен сендермен салғыласып отырмын ғой е енді жираф пілден мықты ғой е е кешіресің ғой е кешіресің ғой е е кешіріңдер давай өздерің ойнай беріңдер е хабарласамыз жарай ма иә кешіріңдер связдамыз ғой давай кеттім мен давай дос связь связьдамыз давайыңдар жоғалмаңдар е иә көрсе ей э, не істеп жатсың е э, пранк қой су ғой әшейін ой ары қарай ары қарай жүгіре алмаймын шамам жоқ енді ақ қаштың өздеріңіз ғой қолаған е қума стажер кеттік қуалаған қорқып кеттің ба аға қазір мен саған пранк не екенін көрсетемін әй тоқта не болды ата әй жүгірмек! осы мен сендерге қанша айтам үйге қарай жүгірме тұр бағар жолдан Ủa Ủa Ата Сәлімбек. Көмішсай қарағым. Ә, ата шай ба? Жұмыртқа мен ба? әмияныңыз түсіп қалыпты ие болмайсыз ба ана жерден тауып алдым ты что украсть хотел кто украет ты я украй ты я не украй он украй я отдам тебе чего ты вообще сам понимаешь что говоришь по-казахски вообще не знаешь тебе я сама знаю на каком языке разговариваю о ей ұялсаңдар қазақтың қызысыңдар ғой а қазақша сөйлемейсіңдер ма сендер құртатын бәрін глядит да ей армияныңды алдың ба болды басымды қатырмашы а я сейчас милицию вызову понял ой лесбянки 1, ики, үшеу біреу ики, үшеу үш ақ жұмыртқа ма не таңертең төртеу алып келдің ғой бір жұмыртқа мен басымды жудым бас рахмет өз батам өзіме әумин дым жемедіңіз ғой рахмет е э, мен шығарса болады ғой деймін да ше қысылып кеттік қой ішіне бір туалет жасап қойса болады оны Омай, ақыр жіберетіні бар бағында бері жібермей бірақ мына жерге кіріп тұрайын Ooh. е не істеп тұрсың ей кешір шырға оппашам айттың баласына лайк басып комментарий жазуды біле ма біледі біледі ата өтініш достар лайк басып пікір қалдырып бізбен бірге болыңыздар